хадистерде келеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады кімде кім біреуге біреу сізге қарыз болса қиналған авалда болса мөнет беріп қоя тұрған болсаңызшы қиямат күні алла субханаа ва тағала ошо мөөнөт бергениңиз үчүн мээриминин көлөкөсүнө алат дейт сизди бир хадисте келет эгерде сиз бир бердиңиз карыз сурап келди эле қарыз беріп тұрдыңыз күн сайын қанша қарыз берсеңіз ошол суммадағы садақа берген сізге соо жазылып тұрады қарыз бергенге түсінікті бе он мың сом сұрап келді эле қарызға алты айға беріп тұрыңыз деді беріп тұрдыңыз күн сайын он мың сом садақа қылған соуын алып тұрасыз алты айға шейін алты ай уақытысы келіп қалды бере алмай қалды абалы оңон элек иши жакшы боло элек сизден мөөнөт сурады берип тур кичине дагы бир алты айга узартып бербейсизби деп макул деп алты айга узарттыңыз ошол күндөн тартып кийинки алты ай күн сайын эки эсе садака кылган сообун аласыз ошол сумманы жыйырма миң сомдон садака кылган сообун аласыз бул бул риwayat муснади ахмадта келет демек туугандар бул маселеде мээримдүүлүк кылып кое турган болсок кудай кааласа өтө чоң пайдасы болот намаз біткеннен кейін қаза болған жақындарымдың күнәсінің кечір кешір десем қаншалық сауабы жетеді қаза болған жақындар егер де мұсылман болса сауабы жетеді кафір болса алардың күнесін кешір деген күнәкөр боласың кафырларға хидаятты сұраш керек бірақ өлгендерін күнөлерін кешір деп сұралмайды. мұсылмандарға сұралады егер жақындар ошо мұсылмандар мұсылмандар болса o'shanchalik hamda savolarla berasiz sevib deganda tabarani sharifda ubada ibn samitdan keladida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan man istag'fara lil mu'minin val mu'minat kataballohu lahu bi kulli mu'minin ve mu'minatin hasana kim ya Allah, Müslüman erkeklerden, Müslüman ayollardan mo'min erkeklerden, mo'min ayollardan gunohlarini kechirgin deb duo qilsa алла тағала әрбір мұсылман әрбір мұсылман еркек аялының санынчалық соғып жазады деген да кейбір жерде әл ахия минхум әл амуат деп кейбір риуаяттарда келеді тірілерін өліктерінің дағы депші демек қанша болса сонша соғыз сіз демек мұсылман адам өзі барлық мұсылмандарға дұға қылып жүрішіңіз керек та дүниеде бір жарым миллиард мұсылман бар я алла деп ошоны бір елестетіп естеп ошонун баардыгынын күнөөлөрүн кечирчи десеңиз бир жарым миллиард сооп аласыз да бир жарым миллиард сооп аласыз жөнөкөй эмес а сиз жакындарыңызды тем более ичинде намазда ташахуд бүткөндөн кийин тозок отунан сакта кабыр азабынан сакта дажжалдын фитнасынан сакта ыймансыз өлүмдөн сакта деп анан салаватты окуса кандай болот болот жакшы бирок анан кийин салават окулунбайт биринчи салават окулунат намазда ташахудда биринчиси аттахият оқып, андан кейін салават бар салаваттан кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан качан бирөөңөр ташахуд окуй турган болсоңор фалиястаид биллахи мин арба төрт нерседен пана тилегиле деген төрт нерседен пана тилеген мына қазір сіз айтып жатқаныңыз дозоктун оту бар кабырдын азабы бар өлүм менен жашоонун фитнасы бар дажжалдын дагы фитнасы бар да бул риваят өзү абу хурайрадан келет муслим шарифте бар да ида ташахада ахадукум качан бирөөңөр ташахат окусаңар ошол төрт нерседен пана тилегиле деп анын арабчасы мындай да аллахума инни ауду бика мин адаби жаханнам биринчиси мин адабин кабр мин махья мамат ومن شر فتنة المسيح الدجال деп ушу дуаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан намазды ташахуд окуп бүткөнүңүздөн кийин я алла мени дозоктун отунан жана кабырдын азабынан өлүм жашоонун фитнасынан даджалдын жамандыгынан сактагын деген дуа да ташахудтан кийин окусаңыз боло берет албетте бул кайсы убакта мындай намаздар дуалар көп келет да сиз эгерде имам боло турган болсоңуз жоқ анда абу бәкір сыдық разиаллаху пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан дуа сұрағанда үйреткен ошондой эле дуа кылган жакшыраак а башка нафил намазда өзүңүз жалгыз окуп атканыңызда сүннөт намазыңызда аттахият окуп салават окуп ташахудда андан кийин дуалардын баарын окуй берсеңиз болот шашылбай элечи тез эле эптеп эле чыгып кетиш эмес билип коюңуз намаздын сыртындагы дуа менен ичиндеги дуа жер менен асмандай намаздын ичиндеги дубанын таасири өтө чоң ал бөлөк ал түшүнүктүбү биз көбүнчө көңүл бурбай коебуз да намаз бүтүп алып анан дуа кылабыз жок намазды аттахият атасың ошол жерде эле дуа кыла берең дуа кылганга сөзсүз эле кол көтөрүү эмес дуа кээде кол көтөрүп болот кээде кол көтөрүлбөй болот ажатканага барганда деле дуа кылабыз кол көтөрбөй эле киребиз кандай дедиңер же барып ал андай кылбайбыз да ыя мисалы да кээ бир дуалар бар ал кол көтөрүлбөй эле кылынат мешіттің дуаларына кірген шыққан көп дуалар бар мысалы а кейбірде дуа қылынады а намаздың ішіндегі дуа себеп себепсіз бірінші намаз баштан аяғына шейін алланы тағдими алланы ұлылап эми ақырында оқып жатқаны башқа да абубакыр сыдық разиалла анху айтқанда я расулалла сіз бізге саламды үйреттіңіз ассалам салауатты үйреттіңіз аллахума салли ала мұхаммад андан кейін қайсы дуаны қылайын дегенде пайғамбарымыз айтқан اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ديجن دعور آه. اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وشو دعاء O şu duanı kıl deyip وشو دعاء şu duanı Peygamberimiz tüzden أبو بكر Bakır رضي الله عنه ушу дубаны кылгын деп үйрөткөн да ошон үчүн имамчылыкта жана башкачалыкта ошо кыска эле дуа кылыш керек ал эми өзүнчө сүннөт же нафил намаздарды окуп атканыңызда анда мына дубалардын баардыгын шашылбай кылсаңыз боло берет үйдө окулган намаздарды үн чыгарбай окусам болобу болот караңыз нафил намаз сүннөт намаздардын баарын үн чыгарбай эле окуңуз бирок фарз намаздар бар го шам багымдат куптан жалғыз оқысаңыз дағы үйдөчү э анда үн шығарып окуган абзел ичиңизден окуган уруксат берилет эгерде экөө эле болып қалса анда сіз үн шығарып оқу важип болып калат экөөңүздөр аялыңыз менен болуп калсаңыз дагы анда үн чыгарып оқышыңыз керек шамды окуп атасыз коптанды окуп атасыз или багымдатты окуп атасыз үн шығарып оқу не болуп калат экен жахри бұл важип болып калат албетте аялыңыз жанында турбайт мына эркектерге бір бир сапаркада тұрады да оқи бересиз ата башка немелерди ичиңизден эле окусаңыз боло берет парыз намазда қомат айтылбай қалса эмне болот парыз намазда қомат айтылбай қалса тәркі сунна Сүннет, тәркі сүннет болады. Сүннет ташталып қалады азан қомат сүннөт туугандар ошон үчүн азан айтылыш керек комат айтылыш керек егер де қомат айтылбай қалса қайра намазды қайтарбаймыз ошол ойдан кете берет да бул жерде эстегенде бир маселе мындай кайсы мечитте намаз окулду азан айтылды комат айтылдыбы бүттү андан кийин келдиңизби сиз коматы жок окуйсуз унутпаңыз бул мечитте азан менен қомат айтылып бүттү ушул мечиттин ичине келип пешим намазы саат үште келе тұрған болсаңыз пешим намаз бір жарымда оқылады да сіз келіп қоматы жоқ фарызды оқисыз түсіндіңіз да ұмытпаңыз үйіңізде болса қоматменен оқисыз үйде менен жалғыз адам ол қоматменен оқыған мұстахаб сіз o'sha менен қоматпен оқыған мұстахаб менен келгенде қомат не болады сүннет болады түсінікті аялдар қомат айтпайды аялдарға азан дағы жоқ қомат дағы жоқ аялдар жөн эле туруп эле дароо эле фарзды окуй беришет түшүнүктүү да намаз бузулса саждай саф кандай кылынат э намаз бузулса саждай саф кылынбайт бүттү намаз бузулуп кала турган болсо бир фарыз аткарылбай калса намаз бузулуп калат да анда болду ал саждай саф менен толуктанбайт кайра башынан окуш керек аны саждая саф деп коебуз жаңылыш саждасы качан қылынады? качан бір важип қалып кетсе же болбосо фарз же болбосо бир важип кетсе тахирул фард тахирул важип деп айтылынат ошолор кечигип кетсе ошол убакта сажда саф кылынат а сүннөт калып кетсе сажда саф дагы кылынбайт бирок кемчилдиктүү болуп калат